mpaka ikatokea kipindi cha mama yetu mkubwa kutufukuza pale mm. katika mji wake mm. kwa alipotufukuza pale na ndio future ya maisha ikaribikia pale. Nimeshamwona mwenzangu ameliwa na mamba, mimi nashuhudia nipo kwenye mtumbwi huo huo. Hiyo ilikuwa nikakutana na watu sasa wengine tofauti tofauti, ilisha kunipelekea mpaka kuyajua mambo makubwa zaidi mm. kwenye kazi yangu hii, ambayo ni mambo gani?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 Mzaliwa wa wapi? Songea. Mwaka gani ilikuwa? 1984. 84 Songea. Hivi sasa mkazi wa Dar es Salaam? Kwa sasa naishi Dar es Salaam. Una muda gani hapa Dar? Tangu mwaka 2014. Sawa sawa. Nipo Dar es Salaam. Kwa ambao wanayotazama sasa hivi kwa haraka haraka kabisa, Mohamed Tito Kagungu umesema? Kigungu. Kigungu mm. ni nani? Mimi nikizungumzia Kigungu ni baba, ni, ba, ni babu, Tito ni baba mm. lakini kutoka mwaka 84 mm. kufikia mpaka mwaka 86 mm. ilitoka na mama yangu mwaka 86 Songea nikawa mm. nimekuja mji sehemu moja panaitwa Kilombero ambao mkoa wa mkoa wa Morogoro wilaya ya Kilosa mm. hapa ndio nilianza mzunguko wa kimaisha na safari ya kimaisha ukiwa na miaka miwili nikiwa na miaka miwili mm. lakini kwa nane miaka miwili nilikuwa mtoto ambao bado sijajitambua mm. sababu umri wangu ni bado mdogo mm. lakini kadiri nilivyokuwa nazidi kukua sasa kuishi pale mm. niliishi katika mazingira magumu sana ambayo nikizungumza mazingira magumu yani ni mazingira magumu kwa sababu nilifika kipindi nimeanza kujitambua nikiwa na miaka kumi na nne mm. mtu mzima tayari afu unakuta mama yako na yeye amepanga chumba kimoja. Mm. Kwa hiyo nililazimika mimi nikiwa na miaka 14 nianze kuyatafuta maisha yangu mwenyewe. Yeah. Tangu nikiwa mtu mdogo. Ni watu pale Kilombero wananifahamu sana kwa jina langu ambalo nalifahamu sana pale ni jina la Zawadi. Mm. Hakuna mtu Kilombero ukimuuliza Zawadi mimi anifahamu, anifahamu mno kwa sababu nimeishi Mikoroshini, nimeishi Kilombero kwenye ambao tunasema pale karibu na geti la geti la K2 mm. kwa nyuma hapo duka la wafadhili kwa nyuma nimeishi pale na pale kuna babangu mkubwa na mamangu mkubwa mm. na huyu mamangu mkubwa ndio aliyomtoa mama yangu Songea na kumleta pale mm. Kilombero lakini baada ya kufikia umri wa miaka mitano mama mkubwa alimfukuza mamaangu mzazi akutaka tena tuendelee kuishi pale nikiwa na miaka mitano au miaka sita mm. tulilazimika pale kwa mama mkubwa, pana pana urefu kidogo, kuna jumba moja lilikuwa bovu sana, limeshabomoka bomoka sana, lilikuwa la mtu mtu mmoja aitwa Mzee Magesa mm. tukiwa tunalala pale na mama yangu mzazi, ile nyumba tunaolala pale, mvua ikinyesha inakuwa ni makazi ya kwetu. Nimeishi pale, tumeishi pale ndani isipungua kama mwaka mzima tumeishi katika mazingira magumu. Kwa kuna kipande kidogo cha bati ndio kilibakia, ndicho ambacho sisi tunajibanza tuna tunalala na dadangu mimi ambao anaitwa Topista mm. ambao naipo pale. Kwa hiyo tumeishi maisha yale, tukafika kipindi tukawa wakubwa, kuna dada yetu yule mtoto wetu mkubwa akabidi atuchukue atupeleke nyumbani kwake ambao kule kuna sehemu inaitwa chuo. Mm. Tukawa tunaishi kule tena. We, wote sasa ne, mimi na yule dadangu. mm. mama akawa sasa anakaa peke yake kutokana na mazingira yake akawa hawezi kujimudu mm. kwa sababu aliletwa na dadake, afa dadake alimfukuza pale nyumbani mm. sasa sababu za kimsingi za kumfukuza zilikuwa za wao wenyewe mm. wanaelewa bana lakini sasa sisi ambao tulitolewa Songea na kuletwa pale tukaingia kwenye mateso kwa sababu tukiwa wadogo. Dadangu alikuwa mkubwa kidogo, mimi nilikuwa ni mdogo zaidi. Mm. Tuliishi pale katika maisha ya shida. Mm. Kwa sababu kwamba zile shida zile ambazo tumezipitia pale yale ni mateso sio shida mm. kwa sababu lazima wakati mwingine tunaishi tunakula mlo mmoja tu mm. tena ni mlo wa jioni wakati mwingine sio mlo ni unaweza ukatafuna vimaindi tu maisha yakawa yamepita changamoto zangu za pale zilikuwa kubwa sana Ndiyo. Ikafikia kipindi mama akaendelea kuishi pale, akawa hana cha kufanya, akawa kazi yake kubwa sasa anabidi afanye kazi ya kuuza pombe ya kienyeji. Mm. Kwa hiyo pombe za kienyeji kuna kilabu pale kunaitwa kilabu cha Wanjani. Watu walio hapa wanakifahamu sana hiyo kilabu cha Wanjani. Mama akawa anaishi pale sasa akiwa anapika zile pombe za kienyeji anauza na kile chumba kimoja. Umri unazidi kukua. Mm. Hivi ikatulazimu sasa mama aendelee kupanga mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Kongo. Nyumba ya hiyo nyumba mpaka leo haijabomoka, ni nyumba ya udongo mm. mpaka mm. leo inavyozungumza haikubomoka kwa sababu mamangu na wale wale watu walikuwa na wana undugu wa kikabila kwa sababu mamangu ni mgoni Mm. Kwa walikuwa na undugu wa kikabila kabila, tukawa tunaishi pale kodi. Kwa hiyo baada ya kuishi pale kwa kipindi chote tuliishi wakati mgumu, yani hakuna maisha magumu kama yale. Yani yale kama yani kama upo jela sio maisha ya kidunia. Yaani yalikuwaje hayo maisha? Maisha magumu kwa maana mama ana chumba kimoja. Mm. Na mama yangu alipata baba mwanamume wa kumuoa. Mm. Na katika kile chumba kimoja usitegemee kama ukiwa na miaka 14 au 15 au 16 utalala kwenye chumba kimoja. Mm. Kwa hiyo mimi nilazimika nilikuwa na darajani, daraja la Ruaha. Mm. Pale ukifika Ruaha pale nimelala sana darajani na nilishakuwa nikafika kipindi nikajifundisha mpaka kuvua samaki, kuendesha mtumbwi na kuna rafiki yangu anaitwa Aji mm. aliliwa na mamba nikiwa katika mtumbwi mmoja na mimi yeah. Hiyo tukio nalikumbuka mpaka leo, na kuna mtu mmoja pale Ruaha anaitwa Tito Mbawala na mm. kaka yake anaitwa mdogo wake anaitwa Teo. Hao walimtega mpaka yule mamba na kumnasa na kumuua. Ilikuwa mwaka elfu mbili sikosei. Mm. Kwa hiyo kwa kipindi chote nimeishi katika maisha magumu ambayo hayana mfano mm. kwa sababu nime, nimeishi maisha ya kulala nje wastani ndani ya miaka hata saba au kumi mimi nimelala nje. Pole sana. Mm, shapoa. Eh, nimelala sana nje. Hivyo tukio lile likatokea kwenye maisha yangu nikaona kama ni mambo yanayojirudia. Mwaka elfu mbili kuna mtoto kaka yangu ambaye huyu kaka mama yangu mkubwa na mtoto wake mkubwa alinichukua pale, mtoto anaitwa David akanileta Dar es Salaam mwaka elfu mbili nikija zumuni kubwa kuja kujifundisha ufundi ambayo wedding fabrication, lakini mimi ni mtu ambaye sikupata bahati ya kusoma yani mm. kwenda darasani na kusoma hata darasa moja. Ah, mimi sikusoma hata darasa moja. Mm. Nilikwenda tu chekechea lakini sikubahatika kusoma kabisa. Kwa hiyo maisha yangu nilipokuja huku nikaanza kujifunza sasa ule mambo ya ufundi na nikashukuru nikafanikiwa kiasi kikubwa mm. ule ufundi kuchomelea. Lakini kilichotokea sasa baada ya kujifunza ufundi chomelea ile aliyokuwa anifundisha ni kaka yangu hakuchukua muda mrefu akawa ameondoka hapa. Mm. Akawa ameenda nchi za nje akatuacha tupo mimi na shemeji. Tena tukio lililokuja kunikuta huku, shemeji yule tena akanifukuza pale nyumbani kwake. Kisa kisa akaniambia vitu vya mume wake aliviacha kama kampuni tulikuwa nafanya kazi yule Adams kule. Ile kampuni alivyoviacha vile vitu wale ile kampuni aliacha na madeni. Kwa wale walichukua vile vitu. Yule shemeji yangu akaniambia mimi ni mwizi. Mm. Tena akaniitia kabisa mwizi. Mm. Eh. Kwa hiyo hali hii ilijitokeza tena mkasa mwingine. Kwa hiyo ikafika kipindi baada ya kufika Dar es Salaam nilala tena nje tena ambao kuna bwana mmoja akanipokea anaitwa jina lake la utani nilikuwa najua anaitwa Mbungo ambao ni Ubungo Ubungo Kisiwani kule. Mm. Akana bwana wewe unakuja unalala hapa kwangu. Mpaka nilipopata hela na huyu na kurudi tena nyumbani. Kwa nikaendelea tena kuwa na maisha magumu. Mimi nilala nje mpaka nafikia umri wa miaka 20. Nalala nje tu. Mm. Nilipotoka pale nikafika pale Kilombero, mama yangu pale, bado nikaona mimi nimeshakuwa mtu mzima kwa sababu na miaka zaidi ya 20 mwaka 2000. Nililazimika kutoka pale kwenda kuishi kisawa sawa kwa wajomba zangu ambao ndugu na mama zangu ambao ni binamu zake mm. lakini nilipoishi kule Kisasa maisha hapa hayakuwa mazuri, nikaishi maisha magumu sana hayana mfano. Kuna mama yangu pale na mamake mdogo ameshafariki, anaitwa Rose Sikuliana mm. akanipa tena tatizo lingine, nikapata mkosi mwingine ambao sijawahi kutegemea kwenye maisha yangu, mikasa ambayo nimekutana nayo mm. yule mama yangu mdogo akanipa kesi ya wizi kwa godoro mm. Kwa hiyo ikanipelekea mimi sasa katika ile kesi alionipa ya wizi wa godoro nikakaa jela maabusu miezi nane mm. bila kuwa na kosa lenyewe na wala si kufanya kile kitendo chenyewe cha pale. Mama yangu alilazimika kuuza mpunga wake na kumlipa ndugu yake mm. ndipo mimi nikatoka sasa pale, lakini kipindi hicho chote nimeishi katika wakati mgumu. Nilipotoka kule sasa nikarudi sasa pale pale Mang'ula baada ya kusasa nikaona sasa kuisha kwa majanga, nikabidi nirudi Mang'ula ambao yangu sasa alihama kule Kilwa, alihamia huku Mang'ula kwa sababu ya shughuli za kilimo, walikuwa nalima liagama. Nikabidi nirudi pale niambatane na yangu. Wakati huo dada yangu mkubwa sasa tulizaliwa watatu. Mm. Kwa dada zangu walikuwa wawili, mmoja ameshafariki. Kwa hiyo baada ya kuwa dada yetu alikuwa anaumwa na alikuwa anakaa pale Mang'ula, kwa mimi nikabidi niwe najisogeza jirani kwa mama hivi hivyo tena ikanipelekea pale nikaishi tena maisha magumu, hakuna mfano. Yaani pale sasa nikafika kipindi nikawa nalala, kwa sababu mama huyo mama yangu alipanga nyumba mzee Mkwela Mangula, ukivuka tu reli kwa nyuma ambayo wanaita mtaa wa Ngoni, nilikuwa nalala mimi kwenye banda la kuku ambayo nyumba ya mzee Mkwela. Mm. Sasa lile banda la kuku lala na kwa mtiani kuna utitili mle. Mm. Kwa nikawa nimeishi maisha ya tabu sana. Kuna askari mmoja hivi polisi alikuwa anafahamiana sana anaitwa Mwolambo. Sasa sijui sasa amekufa yule. Kwa nikawa nalala Tazara mm. yani tazara pale ikishafika jioni mimi ndio naweka box langu na lala nimeishi maisha magumu hayana mfano kwa maisha magumu mimi yamezea ruwa maisha magumu ya pale ruwa nimelala darajani sana daraja la gari na lali daraja la gari daraja la gari lipo huku la la, la reli lipo huku katikati pale chini mm. nimelala sana peke yako au kuna kuna watu wengine hapana pale tunaanza tukawa watu wa tatu aidha wanne mm. tunakuwa usiku tunavua samaki kuna samaki tulikuwa tunavua usiku lakini ikatupelekea sasa hata kuvua samaki wenyewe. Unajua kule kuna nyoka ni, mm. ni, ni polini pale, kwa sababu sio sehemu za rafiki ya kulala binadamu mm. lakini wengi tulikuwa tuna, tunaishi pale, wengine walikuwa na majumba zao, kwa sababu wao walikuwa wanajua kwa uvuvi, lakini sasa mimi umri wangu ulikuwa mdogo kuliko wow. wao nipelekea pale kukaa na kupoteza muda mpaka asubuhi kuna kucha, ni sehemu ya kulala ilikuwa hakuna, sehemu ya kulala. Lakini kitendo ambacho kilikuwa kinanitengenezea huzuni zaidi, kwa maana mamangu mkubwa pale na nyumba vyumba kumi na mbili mm yani hapo ambao huyu mama yetu ambaye alituleta mama yetu mkubwa kutotoa Songea mm. kutuleta pale mm. ametuleta pale lakini yeye alikuwa na mji tayari pale mm. alikuwa na nyumba na ina wastani ya vyumba kumi kwa hiyo ilifika wakati mwingine usiku nilikuwa nakwenda pale kwenda kuomba msaada na namkuta yule mtoto kakaangu ambaye mimi babake mdogo mm. namwambia bwana naomba unisaidie nilale ananiambia bibi bwana akigua wewe unataka kulala hapa mm. bibi bwana hataki hapa ulale mm. kwa bwana mimi leo uondoke Mm. Kweli ilifika kipindi hata mapenzi na yule mamangu mimi mm. yakawa yame yamekata kabisa, sina mapenzi naye tena, kwa sababu niliona ni mtu ambaye sasa sio mtu mwema, kwa sababu kwenye maisha kama yeye mimi ni mtoto wa dada yake kabisa. Afa nyumba ya kukaa pale ilikuwepo, kuna vyumba zaidi ya kumi na mbili mm. vipo pale, na maana hata chumba kimoja cha kuweza sikuishi pale kilikuwa kinawezekana mm. lakini alikuwa hataki sasa hata chumba kimoja pale situweze tuweze kuishi. Kwa hiyo mimi kwa historia ya maisha yangu sijaishi maisha mazuri. Mm. Kwanza nimekosa maisha mengi sana kwenye maisha yangu nahisi ningekuwa na, na, na elimu na nikapata elimu ya kutosha nafikiri ningekuwa mbali. Kwa kuna vitu vingi mimi vimenichelewesha kwenye maisha yangu. Mm. So, Songea kule ambako unazaliwa ndio ambako mama alizaliwa na ndugu zake au ilikuwaje mkawa mnaishi Songea na safari ya kutoka Songea kuja Kilombero, Morogoro, huyo mama mkubwa ambaye ni dada yake mama yako mm. aliifanya kwa sababu zipi za kimsingi? Songea kule mama yangu ni uzaliwa ndo alikuwa anaishi kule na hata mm. ndugu zake wengine wajomba zangu wapo kule. Kuna mjomba mm. wangu mwingine alikuwa anaishi Iringa amefariki tayari, tumeshamzika, lakini alizikopo Kilombero. Mm. Mamangu amezaliwa kule, ndugu zake wapo kule, baba zake walikuwa kule. Mm. Lakini sasa hii hii halisia ya mama kuchukuliwa na dada yake, mm. mimi nilikuwa mdogo sana, nilikuwa mm. sifahamu nini kilichokuwa kinaendelea. Mm. Ila kwa mazungumzo niliyopata mm. baada ya mama yao kule kuchukuliwa, ambayo mama bibi yetu alikuwa anaishi na yeye mama yetu mkubwa. Mm. Kwa hiyo bibi alilazimika kumwambia, naomba mchukue mdogo wako uje naye tuishi naye huko. Kwa hiyo sisi kama tulitoroshwa kwa sababu mimi nilikuwa kule na mzazi kule. Mm. Ila hawa dada zangu wawili walikuwa na baba yao na walishafariki. Mm. Kwa hiyo ilibidi sasa mimi nichukuliwe kule sasa na niletwe hapa Kilombero nikiwa mm. bado mdogo. Baada ya kuja Kilombero tulikuwa tumefikia katika mikono ya huyu mama yetu mkubwa. Mm. Ndio tulikuwa tunaishi naye Lakini pale hatukuishi kwa kipindi kirefu. Ni kipindi kichache sana mpaka ikatokea kipindi cha yule mama yetu mkubwa kufukuza pale mm. katika mji wake. Mm. Kwa alipotufukuza pale na ndio future ya maisha ikaribikia pale, kwa sababu umri wangu ulikuwa unahitajika sasa nianze kusoma kupata shule mm. kwao nilibahatika tu kwenda chekechea tu, lakini bahati sasa kielimu tena ilikuwa ngumu mm. sikupata na bahati ya kusoma wala kujua darasa la kwanza wala kulijua darasa la pili akawafukuza mm. sababu sasa kamili ambayo umekuja kuisikia kwa sababu wewe sio mtoto tena na hata mama asingekuficha sana baada ya kukua ni kwa nini dada yake akamfukuza Sa ah, yule mbili dada yule dada yake alikuwa na siaro ngumu. Mm. Mm, alikuwa na siaro ngumu tu. Hata mimi mapenzi yake alishapungua kwa sababu hata nilimuona hata mama mwenyewe alikuwa na tabia ya kumchukia. Mama yangu mimi hana tabia ya kulipiza mabaya. Mm. Yaani hata ukimfanyia ubaya hana tabia ya kukulipa ule ubaya uliomfanyia yeye. Na hata kwa kipindi chote hiki yeye mama ndio alikuwa anatulazimu sasa twende pale kwa yule mama yetu mkubwa tukamsalimie, kwa sababu alikuwa anaumwa. Mimi nilikuwa sio mpenzi wa kutaka kwenda tena mm. kutokana na maisha ambayo yalisababisha kupitia pale mm. niliimani kwamba angetuacha Songea sisi mm. tungeishi katika maisha hata kama yangekuwa magumu, lakini tungekuwa tuna ubora, kwa sababu mama kule alikuwa na mji wake mm. tusingeishi maisha kama tulioishi hapa Kilombero mm. kwa sababu maisha ya Kilombero ni maisha ambayo ni ajabu, kwa sababu wewe unalala nje, uwezi kujua nini kinatokea usiku wako. Inawezekana mtu akapita akakuta umelala akakuitia mwizi akakuua mm. watu mm. leo unalala nje uwezi kujua kuna mdudu gani wa hatari mazingira, kwa sababu yale mazingira ya Kilombero kama ungekuwa mwenyeji au kampata mtu akakuonesha ile mazingira ambayo nilikuwa nalala. Mpaka leo niliandika jina langu mimi katika lile jukwaa la la la, la, la, la, lile jukwaa la, la, la daraja lile mm. mimi jina langu pale Zawadi mm. eh, maana ndio ilikuwa sehemu yangu kubwa ya kulala hapo sio, umeelewa vizuri eh? mm. Kwa hiyo nimepitia wakati mgumu nikiwa najiona sio nasimuliwa na mtu mwingine. Wakati anawafukuza hali ya kuwa bibi yenu unasema alifariki ikiwa na miaka 110 bibi, bibi amefariki mwaka 2000 2000 kwa hiyo wakati anawafukuza ni baada ya bibi kufariki au kabla kwa sababu bibi si ndo alisema kwamba waje mchukue dada yako tukae naye huko na mchukue mdogo wako wakati anatufukuza bibi alikuwepo lakini yule naye alikuwa pale si kwake ni kwa mwanaye na mwanaye alikuwa na kauli ngumu yani yule alikuwa ni mkali sana yani mtu ambayo anachokiamua kaamua Mm. Eh, alikuwa sio mtu wa kusikilizika kwa sababu watoto wake wengine na wakati mwingine nao alikuwa anawaletea ukali wa kutosha. Alikuwa sio mtu ambayo yani akupende yeye mwenyewe. Akikupenda yeye mwenyewe utafaidi vya kwake, lakini asipokupenda yeye bwana, da ni tabu utakutana nazo. Mm. Mm. Kwa mimi nimeishi mazingira hayo. Kwa kipindi hicho chote unatoka Songea unachukuliwa na nini, wewe na dada zako ambao ni babu mwingine, vipi kuhusu baba yako? Na wakati huo mama yako alikuwa kaolewa au ilikuwa bado? Ah, mimi baba baada ya kuchukuliwa na kuishi pale mm. wale dada zangu walikuwa na baba yao mm. ambayo anaitwa Lazaro Nditi. Yule baba yao alishafariki. Kwa hiyo baada ya kufariki sasa baba yao mama alikutana na baba yangu mimi, ikiwa mama yangu sasa hakumuoa. Sasa sikujua historia zaidi, lakini kwa historia niliyoipata kwamba hakumuoa mm. ila wao walikuwa na urafiki. Mwisho wa siku nika kazaliwa mimi. Mm. Kwa wakati nazaliwa nimezaliwa Songea na babangu alikuwa akilitambua hilo mm. kwamba mimi nafahamu, lakini mm, huyu dada yake alimtorosha yule mama yangu mimi. Kwa mm. hata ile baba alikuwa hajui taarifa za msingi kwamba huyu mtoto kaelekea wapi. Alikuwa tu anaambiwa Kilombero, lakini hajui kwa sababu nilifuatilia mimi kwa, kwa wakati mkubwa, kwa wakati hapo nyuma nilifuatilia sana kujua ukweli halisia nini kilitokea. Kumenoesha hata yule mzee alikuwa anajaribu kuchunguza kwamba huyu mtoto kapelekwa sehemu gani ya kupata majibu ya msingi. Mpaka leo hii tunavyozungumza. Mpaka hivi leo simjui hata picha yake sina na wala sijai kumuona. Lakini majina yake unayajua? Majina yake tunayajua. Anaitwa nani? Anaitwa Tito. Umeona yeye jina lake anaitwa Tito Kigungu. Najua jina lake la Tito na ukoo wake Kigungu. Kutokea Songeo. Yeye yule historia yake niliyoipata ni Msukuma ni mtu wa kutoka Mwanza, lakini sijai kujua Mwanza katokea sehemu gani mm. eh. Ila wakina Tito, wakina Kigungu huko Mwanza, kama mnatutazama, bila shaka mnaweza mkafanikisha jambo la umesema naitwa Tito Baba, well, baba yako ndo anaitwa Tito. Anaitwa Tito. Jina la kule Songea nilikuwa mm. nafahamika kwa jina la Romanus na Zawadi. Mm. Ili Zawadi alinigia bibi yangu, Romanus alinigia bibi yangu. Ila mama yangu alinipa jina la Zawadi kwa sababu ya uzaliwa wangu ulikuwa sio mzuri sana. Yaani nilizaliwa kwenye wakati mgumu sana. Unajua Songea kulikuwa kuna asili ya uchawi uchawi sana. Kwa hiyo ilikuwa kama ningewezekana ningepotea au ningeendelea kuishi. Kwa hiyo nikagewa jina la Zawadi kutoka kwa mama yangu. Lakini Romanus ni jina ambalo nilibatizwa Mm. na jina hili alinigea bibi yangu mimi ambao lilikuwa jina la mjomba wangu akanipa ile jina la Romanus na baba analijua hilo jina anayajua majina yote ya mawili Zawadi na Romanus ya majina anayafahamu una historia yoyote ya ndugu zako wengine upande wa baba yako E, na historia na ndugu zangu hapo pale Songea alitisha, lakini kwa bahati mbaya kuna mtu anaitwa Cisco, nimesikia tu jina lake lakini simjui mm. na sijawahi kumuona, na nilisikia mama aliniambia kwamba yule wa Rozana wa watoto hao ambao wana ndugu, ndugu zako mama yake anaitwa Mitikanyagia. Hapo sijakuelewa. Yaani yule mama aliozaa watoto wake na Sisko ambao alikuwa anaishi na baba yangu mm. pale Litisha Songea anaitwa Bitikanyagia. Yaani mama wa watoto wa baba yako. Baba yangu eh. Ambayo tuseme ni mke wake au haujui kama walioana. Ya, sasa sijui sasa kama ni mke ni mke eh. wake kwa sababu amezaa nao watoto. Mm. Sisi kuna mm. watoto wanne pale. Mm. Lakini wale ndugu zangu ambao wanaitwa kina Sisko mimi siwajui na sijawahi kuwaona kabisa kwenye maisha yangu kina Cisco ambaye mama yenu au mama yao anaitwa binti binti au bit bit Kanyagia ukoo wao uko wa bit Kanyagia kutokea pale Songea Litisha Li, sijakuelewa Songea Litisha eneo linaitwa Litisha Litisha yes, yes kutokea hapo Litisha hapo sehemu inaitwa Litisha Songea ukoo wa bit Kanyagia mama wa watoto wa kina Cisco ambaye baba yao anaitwa Tito Kigungu, Kigungu ndugu yenu yupo huku ameishi maisha magumu vipi, lakini maisha kwa sasa? Ah, kwa sasa hivi namshukuru Mungu kwa sababu unajua Mungu wakati mwingine akikupa mitihani udogoni mm. anaweza akakupa neema ukubwani. Mi ninachotaka kujua kitu kimoja, labda kama nitakutana na mzee wangu, lakini kwenye swala la maisha tayari mimi ni mtu mzima, mm. najitegemea, mm. naishi maisha yangu. Hata hapa Mbezi nimejenga nyumba yangu lakini baadaye nilipokuwa kule Kilombero nilitoka nikawa naishi Fakana pale nimejenga tena na mji wangu. Mm. Umeona mm. pale na nyumba zangu mbili tu pale zipo na hapa na nyumba yangu nyingine kubwa tu ambayo naishi na familia yangu wala hamna shida yote. Lakini sasa historia yangu inaharibika ni kwamba simjui mzazi anaishi wapi. Simjui mzazi kama ni mzima au amekufa. Mm. Niliambiwa kwamba yeye alikuwa mwanajeshi mm. na alikuwa na nyota tatu. Sasa sijui historia ya mimi yani iliyokamilika Mm. Kwa hiyo mimi nakuta kwamba na yangu wa kambo ndio amekuwa kama baba yangu kwa sababu ndio amenilea. Lakini napo yule ni baba wa kambo na yeye na watoto wake wa damu. Mm. Kwa hiyo inawezekana kanisupport kwa sababu mimi ni mwanae wa kuniona nimekaa na ile familia lakini mpaka leo babangu wa kambo yule na mamangu ameshaachana. Wameshaachana. Wameachana na babangu wa kambo yule. Mm. Ila bado wana uhusiano ule wa jirani. Sisi hata tikitokea tatizo lolote tunakwenda kwa ule mzee, tunakuwa naye jirani, tunamheshimu kama baba yetu aliyotuzaa. Mm. Lakini na babangu ule mzee wamesha achana. Una wadogo zako wangapi kwa huyo baba wa kambo? Kwa hiyo babangu wa kambo pale kuna mm, wadogo zangu kama watano hivi wapo pale. Mm. E, na nashukuru Mungu wakati mwingine wao wanatamani kuja kunitembelea kwangu wanakuja maana na mimi nikienda pale Kilombero na kutana mm. nao na salimiana nao na hata wale ndugu ambao wengine ni kaka zangu sasa kupitia babangu wa kambo na wao wananiona mimi kama ndugu yao, na naheshimiana nao, naishi nao vizuri, sina changamoto nazo zote zile za kimaisha. Changamoto zilikuwa kwangu tu huko nyuma, kwa sababu huko nyuma da, nilipitia wakati mgumu sana. Yaani nikikuonesha hata nyumba niliyolalaga, binadamu wa kawaida hawezi kulala. Ilifika kipindi mpaka nilikuwa unaweza ukaingia na wadudu fulani kwenye mwili wa kibinya hivi, kama wafunza hivi kwenye mwili wako, mdudu anaingia ndani, anajiingiza ndani ya mwili mm. E, hivyo afahamu na kitu kibaya, kwa sababu mamangu baada ya kutoka nyumbani, tulipanga sehemu moja kwa Mamwile. Huko ndipo napo ilikuwa ni changamoto kubwa. Unaamka tangu asubuhi ukiwa umri wako mdogo, ina maana kama ningekuwa na natural wiz mm. sasa hivi ningekuwa naisha kufa, sababu ni katika maisha yangu sijai kumwibia mtu na sio mpenzi wa kujaribu kitu ambacho kilichokuwepo, lakini nilishawahi kupata jina baya kama hilo. Kwa hiyo mimi maisha yangu nimepitia changamoto kubwa sana yani eh, kizungumza kubwa nikisema ni ni ni, ni, ni ni uzungumzo ndani alisilia mm. sijaishi vizuri nimeishi vibaya kwa maana kuishi vibaya maisha niliyoishi ni magumu kwa sababu mpaka nafikia mimi sasa hivi umri wa miaka karibu 37 na nakwambia sikupata bahati ya kwenda shule na kipindi mimi nakuwa na, na, na, na, na kati ya shule zilikuwepo mm. maana bwana wewe mzazi mwenyewe muda wa kupeleka shule ulikopo ni mdogo kwa sababu unakuta mama yako anaamka asubuhi anakwenda kwenye kuni kutafuta kuni mm. ili akatengeneze pombe zake. Baada ya yule babangu wa kambo ambaye anaitwa Mzee Komba alikuwa analinda sokoni, mimi nilikuwa nawajibika kwenda kulala kule baada za sababu kumama kukutana yule babangu wa kambo. Kwa nilikuwa nakwenda kule sokoni na lala. Ikifika saa kumi na moja mzee aniamsha pale bwana, niam niondoke ili wale mabosi wasinione mimi nimelala pale. Kwa sababu mama napo na babangu wa kambo walipokuwa nakaa walipanga chumba hiki kimoja. kimoja. Hakupata vyumba viwili. Kwa ilikuwa hata kulala mle ndani uwezi, kwa sababu mimi nimeshakuwa mtu mzima na yule mamangu sasa tayari ana mume pale ndani, nalalaje? Uwezi. Siwezi kulala mle ndani. Tu, tuweze kujua kwanza baba yako alikuwa mwanajeshi kambi gani, kwa ambao wanajua wataweza kutusaidia. Huyu baba yangu bwana, kwa haraka haraka, mama aliniambia kwamba eh, wao kambi walienda kupigana mpaka Msumbiji. Sasa sijajua kambi ile iliyokuwepo, sikudodoza sana mm. Lakini niliambiwa hata mwaka jana alitoka Songea alikuja huku kwa sababu ya kufuatilia mafao yake mm. kuna mambo yake akijishusha alikuwa anafuatilia taarifa nilizipata kutoka kule Songea mm. kwa hiyo sasa na, mimi nikanajipanga niende kule Songea hiyo nikamtuma mamangu mzazi kwenda kule mm. alivyoenda kule akasema huyu mtu nimemtafuta huku mtu huyu hayupo Songea kule. Songea alikwenda mwaka jana kule mama mm. Nikamba sasa nampataje ili nijue tu historia ya maisha yangu nimuone hata huyu mtu ambayo alisababisha mimi nije duniani kwa sababu mimi siangalii zile changamoto ambazo nilikutana nazo mm. naangalia kwamba nitakutana nayo mtu ambayo mmoja ni, ni, ni ukoo ambao ndio, sababu mimi sina ukoo. Ukoo ni ule ambao nauanzisha mimi mm. na ndio maana nakuta leo hata mimi mtoto wangu kumwacha ni kitendo ambacho kinanigharimu sana, na kuwa nashindwa kuishi maisha ambayo kama baba yangu nilipokosa malezi kutoka kwa baba mm. nikapata malezi upande mmoja faya kanisulubu mm. kwa naona hata nikimwacha mtoto wangu leo akaenda akaishi peke yake na yeye anaweza akapata maisha ambayo yatamsulubu hebu tuje kwenye maisha yako upande wa kifamilia na mahusiano ah mimi mahusiano yangu kutokana na shughuli zangu na mimi shughuli zangu nilijikita katika shughuli moja ambayo tofauti kidogo kwa sababu nimepitia changamoto shughuli nyingi za kufanya. Kwanza nimeshawahi kuuza mayai, nishawahi kuuza karanga, nishawahi kuuza machungwa. Pale Kilombero kuna geti pale maliasili, kuna mtu mmoja pale anaitwa geti. Huyu jamaa nimekaa naye sana, huyu alinifundisha biashara ya kuuza machungwa. Tulikuwa tunachukua pale machungwa kutoka Tanganyika Masagati, tunaweka pale tunauza. Mm. Nimefanya sana biashara hiyo na baadaye nikaenda Ikulu kufanya biashara ya kuwa na naonesha na, na, na, na TV yani banda kama la TV mm. nimefanya kuwa na biashara yenyewe nikainishinda, lakini mimi nilivyokuwa mdogo kufikia hiyo miaka kama kumi kumi na tano mimi nili mtu ambao nilikuwa sijui kama ilikuwa ni bahati au ndio ilikuwa ni, ni nini ambacho kilinitokea. Mimi nilikutwa kama na maruani mm. Eh, nilikuwa nilikuwa na asili ya utibiaji. Kwa hiyo shughuli zangu nyingi sana zikawa zime basic na shughuli hizo. Kwa hiyo hizi shughuli zingine zote niliziacha. Kwa hiyo mahusiano yangu mimi mpaka sasa hivi nimeshapitia changamoto za mahusiano kama mara mbili tu mm. eh, pitia changamoto za mahusiano mara mbili, lakini nimepitia changamoto sana kwenye maisha ya kijamii mangine, lakini kwenye changamoto za mahusiano nimepitia changamoto mara mbili, kwa sababu nilikuwa na mwanamke alifariki akaniachia mtoto akiwa mdogo, ana mwaka mmoja, nilimlea miezi saba mm. nilimlea mwenyewe mpaka sasa hivi amefikia mtoto ana miaka nane mm. e, na nipo naye mimi mwenyewe mtoto na baada ya hapo nikapata mwanamke mwingine, na huyu mwanamke nilipompata mwingine nikaendeleza familia kwa maana yule mtoto alikuwepo na huyu mtoto mwingine. Lakini nilishaikuwa na mwanamke mmoja Same, tulishindana kwa sababu wakati yeye hey, ipo kule Same na mpaka sasa sijakutana naye muda mrefu mm. ameanaishi Tanga yeye mwanamke lakini yule mwanamke tulichokuwa tumeshindana na mahitaji ya maisha yake anayotaka na mahitaji ya maisha yangu mimi maisha yangu alikuwa yapo chini afa yeye level ya maisha yake ipo juu mm. kwa mimi niliona kwa sababu maisha yule mtu siyawezi hapo juu nilibidi nijisogeze mm. nikae pembeni yani nilikaa pembeni mwenyewe sio nilisotishiwa na mtu mm. Yeye alikuwa anataka nini yani ambacho ah, huko yeah, wakati wakati wa, wakati wa, ni mtu ambaye tulikuwa tunaishi vizuri hatuna changamoto tulifunga ndoa kubwa sana. Kwani mpaka sasa hivi umefunga ndoa ngapi? Mimi mpaka sasa hivi katika umri wangu nimefunga ndoa tatu. Ya kwanza mwanamke alifariki. Eh, ya kwanza mwanamke wangu amefariki huyo ambaye anaitwa Samira mm. amefariki Sumbawanga mm. ndo akaniachia mtoto mdogo sana anaitwa mm. Mungu mm. E, mtoto nimemlea kana wakati mgumu sana, nimemlea peke yangu kwa sababu nilikuwa sina mwanamke. Huyu mwanamke wangu wa Arui wa, wa Tanga nilijaribu kumuomba bana, kwa sababu kipindi ambacho naishi na huyu mwanamke mimi nilileta uongo kwa sababu nilitegemea kwamba huyu mwanamke nikamdanganya kwamba yule mke wangu mimi nimeachana naye mm. lakini nilikuwa bado naendelea kuishi naye kwa sababu nikabeba nafasi nimeshakuwa Muislamu naweza kuwa na wake wawili mm. lakini huyu huko aka kitu kile akukitaka. Kwa hiyo nikaona ni kosa langu, nikajaribu kumuomba yule bwana, hebu tujaribu tutengeze basi familia basi niishi sana wewe, kwa sababu nilishaona mzigo ya kuwa na wake wawili hapa shida kwa kwenye maisha. Mm. Nikae tu na mmoja. Yule mwanamke mmoja aliniambia eh, mimi sifanyiwe kitu. Mm. Kwa hiyo siwezi kukaa na wewe mtoto wako abadani. Kwa hiyo niliona nisiendelee kumsumbua na kumfata, niliona basi niendelee kujua tu huduma za mtoto wangu na maisha ya mtoto wangu. Na hapo alinikataa kuseta mtoto mwenyewe. Yaani kwa maana kunikataa, kunikataa mimi si baba yake. Wewe sio baba mtoto? Ah, kunikataa hivyo, hajai mm. kunipa kauli hiyo. Mm. Alichokataa yeye nilikuwa kila napompigia simu yangu alikuwa ananikatia. Mm. Kila napochukua jukumu la kumpigia simu yangu hata kwa kiasi kile kidogo nilichokitafuta basi niweze kumsaidia mtoto wangu mm. alikuwa ananikatia simu. Kwa hiyo ikanipelekea mimi nikaamua kumwacha kabisa kumpigia simu toka mwaka toka mwaka 2013. Mm. Sikuwahi kumpigia simu mpaka hivi leo na nilikuwa nikiwasiliana na baba yake, tulikuwa tuna tunalumbana kidogo, nikaona ah, hii sio nzuri, basi ngoja niliache jambo hilo. Kama mtoto atajaribu kukua, nitajaribu jinsi gani ya kumtafuta mtoto kama mimi nitakuwa nipo hai. Mtoto yupo na nasikia ni mkubwa sasa hivi ana miaka kama nane. Mm. Eh, hiyo nayo ni changamoto ambayo nilikutana nayo, lakini changamoto kubwa ni kalea yule mtoto peke yangu mpaka sasa mkubwa na sasa hivi kwa darasa kwanza. Lakini mtoto mwenye miaka nane na huyu mu hajapishana sana kwa sababu ana miaka saba na miaka nane, pishana kama mwaka mmoja kwa sababu wakati nipo na huyo mwanamke nilikuwa huyo mwanamke mwingine nipo naye kwa sababu ndio mke wangu kwanza kumuoa kwa mm -hmm. sikuweza kumwacha chanzo sababu ya kukosa kumwacha ni mwanamke ambaye nilikuwa navumilia naye kwenye maisha magumu mm. changamoto ambazo nilikuwa napitia nazo kwenye maisha afa huyu wa huku alikuwa amepanga nyumba laki tatu mimi nimepanga kifakara kule nimepanga chumba cha shilingi elfu ishirini mm. kwa hiyo ulikuwa uwezo kuenda kwenye laki tatu ukanikimbia nikabidi komae kwenye huku kwenye hali ndogo mm. hiki ndio kilichonipelekea kubaki na mwanamke na baadaye mpaka akafariki akaniacha mtoto na, na wakati huo ni nini kilikusukuma wewe kuwa na wanawake wawili kwa mara moja tena kwa siri? Tamaa. Pale kilichonisukuma ni tamaa tu za kimwili. Mm. Yule binti nilitokea kumwelewa nikampenda, basi nikaona nanifaa, kwa sababu kitu ambacho cha kwanza, pamoja na tamaa, huyu mke wangu kulikuwa kuna changamoto sana kule kwao, kwa sababu alikuwa Mkristo. Kwa hiyo kumbadilisha dini kwenda kwenye Uislamu ile familia ilikuwa haitaki. Mm. Kwa hiyo nikajitengenezea mazingira kwamba muda wote mpa mke na kosa mm. kwa lazima niandae sasa sehemu ya pili kwamba nitapokuwa nimemkosa huyu kutokana na mazingira ya ile familia yake, kwamba watamkataza wamrudishe kwao e, au utamkosa vipi? Wani wao walikuwa wataki yule binti endelee kuishi naye, lakini huyu mwanamke wangu wa pili familia yake ilinipenda wote na nilikuwa naishi naye vizuri. Nini ilikuwa sababu? Yule kifo chake sababu ni ujauzito kuzaa. Mm. E, alienda kujifungua ndo bahati mbaya akafariki akamwacha mtoto. Kwa maana hiyo, baada ya hapo maisha yako mengine mpaka sasa hivi ndo upo kwenye ndoa ya tatu sasa tuseme au iko Eh, sasa hivi nipo katika ndoa ya tatu ambayo naishi nayo tangu mwaka 2014 mpaka sasa hivi nashukuru Mungu naishi naye. Mm. Eh, nipo na nimeza naye mtoto mmoja na ndo nipo naye hapo nipojenga mimi kwangu na naishi naye. Na una jumla ya watoto wangapi sasa hivi? Mimi mpaka sasa hivi nina watoto wanne. Na watoto wanne kwa sababu nina huyo Mungu nina Samia, nina Nasa na na nina nina huyo mtoto wangu anaitwa Waldi watoto kama baba yako anakutazama popote pale alipo, anaitwa Tito Kigungu. Anaitwa Tito Kigungu. E, nyota tatu ni captain wa jeshi. Alikuwa captain wa jeshi kwa sababu alikuwa. alikuwa. Yes, alikuwa captain wa jeshi. Mm. Kama anakutazama au kama kuna ndugu yako yeyote yule anakutazama kina Cisco pamoja na wengine kutokea pale Litisha Songea ndio eneo ambalo eh, ndivyo eneo ambao wanaishi hawa wa Francisco. Okay. Una lipi la kuambia? Mimi kikubwa ni kukutana nao kwa sababu mara nyingi sana undugu ni kufahamiana. Mm. Sisi ni binadamu tunaotembea. Kwa maana sehemu yoyote unaweza kukutana ndugu yako ka humjui ndugu yako bado maisha yanakuwa kama ni kitendawili. Kwa hiyo mimi nifikiria kwamba ndugu yangu yote hata nisikia ni vizuri tukajuana, tukatembeleana, mimi nikawatembelea kwao na mimi na wao wakanitembelea kwangu. Na mimi nasema baba, hata kama baba atakuwa na maisha mazuri, mm. sina tena kusema kwamba naenda kulisi kwa baba, hapana. Mimi na maisha yangu. Na nashukuru Mungu nilipofikia, ingawa nimeishi na maisha magumu, nilipofikia sio pabaya. E, nilipofikia mimi sasa ni pazuri, sio pabaya kwa maana naweza kujiendesha mwenyewe vizuri zaidi. Lakini kikubwa tu labda mimi nikimwona mzazi wangu, nijue tu huyu ndio mzazi wangu niweze kufahamu kwamba huyu ndio babu yangu, niweze kujua kwamba chimbuko la baba yangu lilikuwa wapi, utamaduni wao ulikuwa nini. Kwa hiyo nimepoteza utamaduni wa wazazi, nimeujua utamaduni wa mzazi mmoja tu wa mama yangu, utamaduni wa baba yangu siufahamu hata kidogo. Tunaamini atapatikana. Mimi nitashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mama anaendelea. Mangu mimi ni mzima, ingawa sasa hivi ana shida shida ya matatizo ya moyo mm. lakini anaendelea vizuri sana na yupo pale Kilombero pale Ruaha mm. sehemu ya Kifinga. O, yeye vipi, umeshamjengea na yeye nyumba kidogo kubadilisha yale maisha au yeye anaishi maisha gani kwa sasa? Mm, mama yangu kwa pale nilijenga nyumba Ifakara kwa sababu ya kwenda kuishi pale, lakini yeye nyumba Ifakara amekataa kwenda kuishi Ifakara. Kwa nini? Anasema mazingira hajayazoea ya kuishi mm. pale Ifakara. Nimejenga nyumba kubwa kama hii tu mm. na nimeshaimaliza nishaikata lease kila kitu, lakini yamegoma pale. Kwa hiyo nina kibarua cha kwenda kujenga nyumba nyingine kwa mama mamangu pale ambao Kilombero nataka nikajenge mwezi kama itapungua miezi ya mbele nitaanza ujenzi pale kujenga nyumba ya mama, kwa sababu ile nyumba Ifakara nilikuwa naishi mimi pale. Nikamwambia mama, kwa sababu mimi sasa hivi siwezi kuendelea kuishi tena hapa, hii nyumba nataka nikukabidhi wewe uendelee mm. kuishi hapa. Akaenda akakaa hapa, lakini baadaye akawa hataki kuishi pale kwenye nyumba, akasema basi mimi naipangisha hii nyumba afu na baada ya kuipangisha mimi ndajua nitachokipata kitanisaidia. Kwa hiyo na wakati tena mwingine wa kujenga nyumba nyingine. Ingawa uchumi wangu hapa katikati kidogo uliumba, lakini naamini kwamba nitakaa vizuri kwa sababu kuyumba ni sehemu ya maisha. Kwa sababu unapo unaweza ukapanda kwenye milima ukateleza, lakini kukata tamaa ni ujinga. Kwa sababu kama ningekuwa nakata tamaa mpaka sasa hivi nisingeweza kufikia hapa nilipo kuwepo. Ikiwa sina elimu, ingawa najua kusoma lakini sijawahi kusoma. Naona bana. Kusoma mimi nasoma chochote kile nakisoma, lakini sijawahi kusoma. Ulijuaje kusoma? Mimi kusoma nimejua baada ya kuwa nilikuwa naishi na mwanamke mmoja kwanza, anaitwa ni mwalimu yeye pale Kilombero, anaitwa Amina Kilombero. Kwa hiyo kwanza nilikuwa napata bahati kuona wanawake ambao wana elimu, afa nilikuwa siwafichi napokuwa nimemuelewa, na namwelekeza kwa unajua, mimi kusoma sijui, kwa hiyo kama unaweza nifundishe. Kwa hiyo simu yangu mimi ya kwanza nilikuwa sipendi kukificha kitu ambacho ninacho. E, kwa hivyo ndivyo ilivyo. Lakini watu wengi walikuwa walikuwa hawajui mpaka mimi nimwambie kwa sababu mimi na, naendesha mpaka gari yoyote ile gari naendesha. Mm. Na nimeshaimiliki gari yangu mwenyewe zaidi hata gari tano au sita nishakuwa nazo. Lakini kaziuza. Hata gari itakuwa manyu, itakuwa yoyote gari mimi naendesha. Iwe Fuso, iwe Skenya naendesha vizuri tu. Lakini shughuli zangu ndio sasa hivi nipo kwenye masuala ya utibiaji. Ndio shughuli ambazo nipo nazo sasa hivi wastani na miaka nazo kama toka mwaka elfu mbili na moja mpaka leo nafanya hizo shughuli, ndio shughuli zangu za, za kuniendesha kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilikuwa naweka wazi swala la elimu na nilikuwa napata msaada wa kielimu kutoka kwa hawa marafiki zangu niliokuwa nao. Kwanza kabisa mimi nikupongeze na nimejifunza kitu kupitia wewe kwamba tusifiche vile vitu ambavyo pengine unaweza kumwambia mtu akakusaidia asilimia fulani ya ukweli au ukweli wote Mm. Ehe. Unawaambia nini watu ambao wanaamini kabisa bila wewe kwa wewe hapo mm. imekutokea kwamba haujawa na elimu lakini unaweza kusema kwamba umepiga hatua fulani kimaisha. Mm. Unawaambia nini watu ambao hawana elimu na wamekuwa wakichukulia kile kama kigezo, kukata tamaa na kulaumu. Sikusoma, ningesoma ningefanya moja, mbili, tatu, lakini kwa wewe hujasoma na umeyafanya hayo. Uh, kwanza inawezekana ukasoma afa Mungu asikubariki kupata hela kwa sababu hela sio mpango wa elimu, hela ni mpango wa Mungu. Mm. Eh, kwa sababu kuna watu wana, wana elimu sana wapo mtaani na hawana cha kufanya na, na wengine wanaishi katika wakati mgumu tu mm. na elimu wanayo. Kwa hiyo mafanikio hayapo kwa, kwa binadamu mwenyewe anavyotaka. Mungu akiamua kukupa anakupa tu. Yeye mwenyewe Mungu atakavyo kumpa mtu yote atampa. Kwa mimi binafsi yangu sioni sababu ya wewe ukiwa hauna elimu afa ukaficha kwamba wewe una elimu. Mm utakuwa unajidanganya kwenye macho yako, kwa sababu mwisho wa siku ile jambo litajulikana tu kwamba wewe elimu hiyo hauna. Ni vizuri useme, ili sasa wale watu ambao wamekuzunguka wanaweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine. Na mimi wakati wa nyuma kabisa, kati nilikuwa sijui kabisa kusoma, kwa sababu nimejua kusoma mimi sasa hivi na miaka kama mingapi, imeweka kama sita hivi au saba nilikuwa mtu mzima, mtu anatumia meseji tena zingine za kazini kwangu, nilikuwa nampa mtu simu yangu, hebu nisomee bwana, mimi sijajua hapo nini kimeandikwa, bila aibu yote kwa sababu nilikuwa sitegemei kwamba aibu itanisaidia kwa wakati huo. Na nimejua vitu vingi mimi nimejua kuchomelea, nimejua kujenga, nishajifundisha kwa babangu mkubwa, nimejua kuendesha gari nikiwa sijasoma. Na sijui chochote. Hivi vitu vingine vilikuja sasa mimi mwenyewe sasa kwanza kujiendeleza. Unamwambia nini mwanamke au au wanawake ambao walikusaidia wewe kujua kusoma? Ile ah, mwanamke bana namshukuru sana, ingawa tulipitia na changamoto tofauti tofauti, kwa sababu na yeye nilivyokuwa naishi nayo mama yake alikuwa anamwambia mimi sitaki kuishi na mwanamume mganga. Mm. E, kwa sababu mimi mama yake ndio nilianza kujuana naye. Alafu baadaye yule binti nikachelewa kujuana naye. Ni mtu ambao tungifika mbali sana. Mm. Kwa sababu ni mtu ambao naye alikuwa mpambanaji kwenye maisha sana. Lakini baadaye tukatengana, tukaenda tukarudiana tena. Yaani tukawa tuna tabia mwisho wa siku nikamwambia bwana wewe ishi maisha yako na mimi niishi maisha yangu. Mm. Kwa sababu tutachoendelea hapa tutatafuta maradhi. Kwa sababu mimi nitatafuta huko na utatafuta huko. Tutakuja kuuana wewe na mambo yako na mimi niendelee, tukikutana tutasaidiana. Ni mtu ambaye mimi kwa upande wangu katika wanawake, ile binti alishawahi kunisupport kujitoa kwa niaba yangu, kwa sababu kama alikuwa anaweza kuja nyumbani kwangu na kunifundisha kielimu, kwamba amenipa mwanga, amenisaidia kwa kiasi moja kwenda kingine, isipokuwa tu kwa sababu tu mambo ya kibinadamu na tofauti zingine, lakini ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu, na hata namba yake sija kuifutaga. Mm. Yeah. Yule mama mkubwa ambaye aliyafanya yote aliyoyafanya mpaka maisha yakawa magumu kipindi kile. Hivi sasa tunavyozungumza yuko wapi? Ah, yule mama yetu mkubwa amefariki. Mm. Amefariki na toka afariki anachoka miaka mitatu au minne. Amefariki ipo Kilombero hapo Kilombero hapo Kilo 7. Mm. Amefariki na ameshazikwa pale muda mrefu. Lakini mimi nilikuwa sina mapenzi naye tena kwa sababu nilikuwa naweza kukaa hata miaka miwili nikapita pale pale nyumbani kwake niseme nyumbani kwake. Mm. Eh, nilikuwa mapenzi naye amenitoka kabisa mapenzi naye kwa sababu nikikumbuka maisha niliyopitia, hata ile familia, baadhi ya ile familia na mapenzi nayo, lakini familia baadhi ya watu wengine sina mapenzi nao sana mm. kwa sababu kama brother zangu mwingine hajawahi kunifanyia makosa mm. ali alinipenda na akaniheshimu na akanileta mpaka kule na mtoto wake anaitwa David mpaka hapa Dar es Salaam, lakini shemeji yangu naye nilishamsamehe kwa sababu mwanadamu unapokosewa ni kitu cha kawaida, kwa sababu unapokuwa mgumu kuwasamehe watu ambao wamekukosea, na wewe utakutana na watu ambao utawakosea hawatakusamehe. Ndio. Umeelewa bana. Kwa hiyo na ile tukio ambalo litokea mpaka shemeji yangu aliniita mwizi, nilishamsamehe, lakini naendaga nyumbani kwake pale, mm. namsalimia mm. na wao wanakuja nyumbani kwangu. Mwanaenda naenda napojisikia kwenda kwa kaka na kwenda na kaka ananipokea pale, na kaka yangu naye ana mapenzi sana na mimi, kwa sababu hata wakati wa nyuma alikuwa anaweza kutembea urefu urefu mkubwa kuja kunisalimia mimi, kuja kuniona unaona ana mapenzi na mimi. Nashukuru tu watu zake baadhi wana mapenzi na mimi. Ingawa mimi mwenyewe ndo nikawa na wakati mwingine na kwa nafikiriaga zile changamoto nilizo pitia. Pitia kwa sababu hata baba zangu alikuwa anaweza kuniendeleza kielimu. Alikuwa anaweza kunichukua kama mtoto wake kwa sababu na mtoto wake tumepishana mwaka mmoja tu. Na mtoto wake kaza mwaka 85 mimi mwaka 84. Kwa hiyo tumepishana mwaka mmoja. Kwa nilikuwa naweza mimi nafasi kubwa sana kwa kupitia ndugu zangu kusoma. Lakini mm, haikuwa vile. Haikuwa vile kabisa. Kwa sababu ambazo yani ni sababu za kifamilia wao wenyewe au familia yao au kuitengeneza familia yenye kuwa na mshirikiano wa kifamilia mzuri. Familia yao ilikuwa na changamoto ya, ya, ya umimi. Na kuna wakati ulisema mama mdogo kama sija, sija, sija au sijakosea, ali, alikupa kesi ya wizi na ukakaa ndani miezi nane. Hey, eh, alikuwa ni mama mdogo eh? Mamangu mdogo. Kwa nini alikupa kesi hiyo? Yule mamangu mdogo alikuwa sababu ya kunipa ile kesi, mimi kwanza nilikuwa naishi pale kwake ambao ni kisawa sawa, lakini mwisho wa siku tulikuwa twendi sawa, mimi na yule mamangu mdogo mm. kuna vitu alikuwa anavitaka kutoka kwangu na mimi vitu vyenye nilikuwa naona si rafiki kuvifanya. Vilikuwa vitu gani? Ah, mimi wakati huo nimeshakuwa mganga na mm. na uwezo wa kufanya jambo sasa yule mamangu mdogo kuna vitu alikuwa anataka kwangu mimi, alikuwa na kisasi na mtu mm. yule mtu anaishi pale mpaka leo. Sasa yeye kisasi chake alikuwa anataka mimi nifanye kumzuru sasa yule mtu mm. wa pili. Mimi kitu kile nilikuwa sitaki ukifanya. Kwa hiyo ikaelekea sasa mimi na yeye kukawa tuna chuki. Mm. Sio utakuwa unaelewa mzima eh? Mm. Kwa ile chuki ilivyojijenga ile chuki ikawa kubwa. Mwisho wa siku chuki yake akaizilisha wazi. Akanambia Uzawadi mwizi, kaniibia godoro langu. Mm. Lakini watoto zake sasa baadaye nilikuja kuwauliza kwa sababu kuna mtoto wake mmoja la ndugu yangu ambaye anaitwa kakaangu Licha. Mm. ilala naye sana, shiba naye. Waliambiwa tulifanyaga uchunguzi tuligundua ile godoro aliiba mtu fulani. Mm. Yaani wao walijua alioiba ile godoro, eh, walimjua ile familia. Mm. Lakini kilichonikuta mimi nilikaa sana ndani. Kwa hiyo wewe unakuja kutoka baada ya uchunguzi wao kujua kwamba wameshamjua mwizi. Mwizi eh. Okay. Eh, wameshamjua mwizi yule bado dogodoro. Mm. Lakini nilikaa pale Idete pale kwa wastani miezi nane bila mm. kutoka. Nilipo ni maabusu tu hiyo. Mm. Mama yangu alilazimika kutokana na maisha yale yale magumu akauza gunia lake hili moja la chakula akaenda kumlipa yule mama laki moja na nusu ndo kunitoa mimi. Lakini baada ya hapo godoro linakuja kujulikana limeibiwa na mtu mwingine. Ile fedha ilirudi? Ah, subuta ikurudi. Hata mamangu mdogo hakuwahi kuja kuniomba msamaha mpaka leo na ameshakufa na mamangu mdogo mwenyewe. Na wakati anauguzwa alikuja kule Ifakara nyumbani kwangu kwa sababu ndio kuna kule Ifakara kuna hospitali kubwa ya St. Francis. Mm. Walifika mpaka kule wakana mama mamangu mdogo anaumwa. Ah, mama mamangu ananiambia nenda kamuone usio na, na tabia. Unajua mamangu jinsi alivyo sio yule mtu ambaye utamfanyia mabaya yote atahifadhi sana. Mm. Atakusii wewe nenda. kwa Kwani si niende nikaenda mpaka kule lakini kwa bahati mbaya ile mama akatoka akaja kuuguzwa tena Dar es Salaam. huko na huko alikuwa na ugonjwa wa kansa akafariki. Kwa sasa nimebaki kuwa na ujirani na watoto zake. Kuna mmoja anaitwa Siawezi, kuna mmoja anaitwa Lucas, kuna mmoja anaitwa Richard. Hawa ndio nimebaki kuwa na ujirani nao. Lakini mama wao alinisurubu bila kunifanya lile kosa kwa sababu na hakika kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu labda angekuwa mzima angekuja kuja kunitaka msamaha. Mm. kwa sababu ameshafariki siwezi kuendelea kumpa mzigo wa kumlaumu katika lile, ila sijajua yeye nini alinifanyia ubaya kiasi kile. Ila umeshamsamehe? Ah, mimi nimeshamsamehe kwa sababu siwezi kum, kum, kum, kumwekea jirasi mpaka aliyokufa. Mama mkubwa yule? Ah, ile mama mkubwa alinitesa. Huyo aliniweka jela miezi sita, lakini na nilipata mateso makubwa miezi nane lakini mamangu mdogo, mamangu mkubwa alinitesa kipindi nikiwa na miaka miaka mdogo mpaka miaka mikubwa, kwa sababu hata nilivyokuwa mkubwa nilikuwa siende pale nyumbani kwake. Naye umemsamehe kwa sababu? Ah, mimi nimeshamsamehe kwa sababu sina tabia ya kumwekea jambo gumu mtu mm. kwa sababu hata mimi naamini kuna watu wengi nimewakosea na sijajua nao wamenisamehe kwa kiasi gani. Umeona? Kwa hiyo sasa nikisema niweke jambo gumu sana kwa, kwa mtu itakuwa jambo lile gumu, naamini kwamba litanirudia. Mm. E, kwa hiyo kwa kupitia wao walisababisha nitafute maisha kiwa kupitia maisha magumu niliyopitia mm. hivi ndio maana nimesababisha nitafute maisha kwa hasira sana mm. Eh, nimetafuta maisha mimi kwa hasira sana kwenye maisha yangu mambo mengi kwenye maisha mimi nimeyafanya ya kuweza kunisababisha ili niweze kupata na niweze kufika katika malengo ninayohitaji. Mambo gani ya hatari sana ambayo ulipitia wakati unatafuta maisha? Mimi mambo magumu nilipitia ya hatari, nilikuwa na mganga wangu mmoja hivi anaitwa Rombiso jina lake la, la ukoo wao anaitwa Fortunas Donas Mpaku Matimba. Huyu ndo alinigia mwanya wa kielimu, lakini bwana alikuwa na elimu ya nyoka, yani jinsi ambayo ya kukamata kamata wadudu wale nyoka. Mm. Sasa mm. lakini baada ya hapo nilipitia changamoto kwa sababu wadudu mimi nikawa nawaogopa. Nilikuwa sina urafiki na nyoka. Mimi nyoka namuogopa sana. Mm. Lakini kwa sababu ndo maisha yake ilikuwa nalazimisha mimi niwakamate na ni wakati mwingine tukawatupia vifaranga tuwalishe. Kwa vitu kama hivyo. Lakini pia mimi kupitia changamoto za kimaisha nimepitia nyingi nyingi, yani tena zingine yani ni za hatari hizo, za hatari hizo. Ah, unajua mimi katika changamoto nilizopitia za hatari wakati wa nyuma, kipindi baada ya kuja Dar es Salaam na pale kufukuzwa kwa kakangu, nilipotoka pale nikawa na hala sasa pale Riverside pale mm. njia kwenda Ubungo kisiwani, Riverside pembeni kwa kuna stand pale zamani mm. ilikuwa inaangalia barabarani hivi pale bwana, nimepitia ndo maisha magumu ambayo nakuzungumza kwamba ya hatari. Kwa sababu gani? Wakati huo wa nyuma ilikuwa inanilazimu sasa pale tufanye biashara ya kuuza maji, yani kwenye unachukua una maji yako kwenye katoni una dukani unaambia dukani ina maji dukani wanaweka yale maji kwenye friji afu ya kuweka kwenye friji afu mnaenda mnachukua mna, mna yale maji mnayatembeza mna pale kule mne Sasa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba ukifanya uzembe umegongwa na gari Eh, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumuuzia mtu maji mwingine sio mstaarabu, akakulipa pesa yako lakini sangine nyingine asikulipe. Akama nipe change bwana. Gari ipo kwenye gia inaondoka hiyo. Unaona vizuri? Eh? Mm. Kwa unaweza kuta lakini pia kuna watu wanawadhulumu watu wale. Eh, wapo wengi tunawadhulumu. Anachukua maji gari inaondoka dirishani na jua lote lile mtu anateseka na anamdhulumu. Anachukua na change yake eh, alafu hela ampi. Ampi maana yake. Anambia nipe anakuonesha 10,000 au 5,000 bwana. Nipe change yangu. Mm. Afa gari ipo kwenye gia afa kwenye ile foleni alisharuhusiwa. Mm. Unampataje wewe mtu? huwezi kumpata huwezi kumpata kabisa. Kwa changamoto kama hizo sababu za kimaisha, unaweza ukaifumini shaona kuna mtu anaifukuzia gari mwisho wa siku na gari ya nyuma. Yeah. akapoteza maisha kwa sababu ya shilingi 500. Kwa hiyo vitu vyote nimeshaviona. La pili, nimeshaingia kwenye galika la kupasiwa kokoto pale Ruwa pale. Paswa sana kokoto mimi. Yaani watu wa Ruaha wanaoniona mimi wananijua vizuri sana. Mm. Lakini kuna siku tulikuwa tunapasiwa kokoto wana una tabia tunapasua na tambi tunalipua zile moto mm. nilishaona mimi katika miongoni ya mingi takiwa labda niife jiwe limeporomoka limeenda limemkandamiza mtu mpaka kafa hizi changamoto nimepitia kama awali nakwambia nilishawahi kuwa naendesha mtumbwi mimi hapa na dereva mzuri wa mtumbwi mm. lakini nimeshamuona mwenzangu ameliwa na mamba mimi nashuhudia nipo kwenye mtumbwi huo huo hiyo ilikuwaje tulikuwa tunatega tulitanzi kuna vitu fulani unasema vitanzi sama unatega vitanzi sasa unaweka chambo kwa kualishia samaki ili wanase kina nyavu. Kwa hiyo yule mwenzangu alikaa nyuma ya mwisho wa mtumbwi, mimi nimekaa mwisho wa mtumbwi. Kwa hiyo anatega, mimi naendesha mtumbwi. Mamba ndo akamtiming yule eh? Akaenda akampiga yule mamba, akamshusha chini akamla. Kwa hiyo pale Ruaha kuna watu wawili wanaitwa Tito na Teo. Hawa ndio waliomtega yule mamba na kumuua. Mm. Mimi nilikuwepo pale tu. Kwa hiyo maisha kama haya nimepitia changamoto kubwa sana. Baadaye ukajikuta unakuwa na maruhani. Yalikuanzaje katika mazingira gani na ikawaje? kwa mara ya kwanza kabisa? Mimi nahisi Marwani kutokana kwanza na tabia kulala nje. Nimelala sana mitoni, mazingira ambayo sio salama. Mm. Kwa, kwa sababu bibi yangu mimi alikuwa na ujuzi lakini yule alikuwa mtukutu. Mm. Yaani alikuwa na asili ya uchawi bibi yangu. Mm. Asali bibi yangu alitokea kunipenda sana. Mm. Yaani nilikuwa kipenzi chake sana, tunaelewana sana. Yaani hata kama kipindi niko nimefukuzwa pale, alikuwa analazimika kutoka pale kuja kwa mamangu kuonana na mimi. Lakini mimi sikupata sana nafasi ya kukaa naye, lakini nilijua vitu vingi sana kupitia yule bibi. Mm. Lakini baadaye hata yule mamangu mkubwa alikuwa na asili ya madawa madawa, alikuwa anatibu sana magonjwa ya maradhi ya moyo na magonjwa mengine mengine. Kwa hiyo ikanipelekea mimi sasa baada ya muda nikawa ni mtu ambaye napenda sana kukaa pembeni na misitu. Mm yani ya porini. Yani hiko ndio kilichonitokea sana. Niko nakaa sana msituni. Yani huko msituni nikaenda mimi kwa sababu nature mimi huyo mganga wangu mpaka leo yupo anaitwa Lombiso. Mm. Lakini hata yeye alikuwa na naye alikuwa na mimi na uwezo mkubwa sana kutibu. Alikuwa ananishangaa sana. Mm. Kwa sababu nilikuwa mdogo na kipindi hiko nilikuwa mbamba kama yule bwana pale. Mbamba sana nilikuwa. Mm. Alikuwa ananishangaa. Yani nilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kutibia lakini hii kazi yangu ya kutibu sijawahi kuiwekaga official yani kama yani kila mtu akanijua sana, walikuwa wananijua wananijua. Mm. Mimi kwa mfano Ifakara ukaenda kuniulizia kwenye kazi yangu ilifika kipindi watu wa Ifakara wengi wakawa wananifahamu kwa sababu nilikuwa napokea wagonjwa pale zaidi ya hata 300 wakati mwingine. Mm. Wagonjwa mm. wengi sana nilikuwa napokea. Nimetibu Ifakara, nimetibu Mlimba, nimetibu Malinyi. Kwa hiyo kazi nimeanza nikiwa mdogo mpaka leo hivi nimekuwa nayo. Neno la mwisho kwa wanaokutazama muda huu kupitia Tiki TV. Ah, mimi nataka watu wajifunze tu kwa sababu maisha haya ni tunapita kama mm. daraja tunapita ukiona kitu ambacho nakijua basi usijaribu kumfanyia mtu kibaya, fanya vema zaidi ili maisha yako Mungu akulete baraka, kwa sababu baraka za binadamu zipo kwa kwa sisi binadamu wenyewe. Mungu ameweka amewapa watu baraka tofauti tofauti. Kwa hiyo usijaribu kumfanyia mtu ubaya afa ujui mwisho wake utakuwa ni nini. Mm. Kwa jaribu sana tu Na kama mtu anafanya kazi ya uganga, kazi yake basi aifanye kwa uadilifu kwa watu waliokuwa nao. Ila asifanye kazi kwa sababu ya kumridhisha anamfanyia sababu kuna waganga wengine wanamfanyia wateja wengi wana, wana, wana haraka na mambo wateja wengi sana wa uganga ukienda kwao wanataka kwa haraka haraka kutibiwa ni kitu ambacho hakiwezekana kwa sababu hata yeye yule anaokwenda kukutibu yeye hajakuroga hajakuloga ipoko kwake sawa na sio watu wote wanakwenda kwa waganga wamelogwa hapana kuna wengine hawajalogwa kabisa wamejiroga kwa imani zao imani zao na la pili wakumbuke sana mambo ya Mungu sababu hata unaweza kwenda kwa mganga usifanikiwe kwa sababu hata Mungu mwenyewe umemsahau na vitu vyote pale viumba Mungu Unaelewa eh? Kwa hiyo kitu cha kwanza uamini dini uliokuwa nayo. Kama Mkristo basi amini dini yako, na swali na kama Mslamu swali, lakini pili hivi ni vitu vingine vya ziada badala ya wewe kuona kwamba kuna tabia ya vitu ambavyo vinaendana na tabia zile unazokutana nazo. Neno moja la mwisho kabisa, ongea na ndugu zako wale, ongea na baba mzazi, ongea na mama pia na kila kitu, alafu tumalize. Ya, mimi bana na, napenda kuzungumza kitu kimoja na mtafuta huyu baba yangu anaitwa Tito Kigungu na kokote alipokuwepo, kama ananisikia ananiona, na ndugu zangu wale wakina Cisco pale Litisha, mama anaitwa Binti Kanyagia, ila sijui jina la mama anaitwa nani. Basi kama itakuwa na nafasi nzuri sana, basi anaponiona naomba nitafute. Sijajua kwamba kwa kupitia namba ya hao watu na TV na wao watakuwa na namba yangu mimi, basi wanaweza wakanipata tukaweza kunaniu kupata mawasiliano. Utatumia namba ambazo unaziona zinapita chini ya skrini yako hapo. Hatuna la ziada kwa siku ya leo.